Denk jij straks uit je stopcontact? Er was eens een man die ze de rode duivel noemde. Vanwege zijn rode baard en omdat hij zo'n snelheidsduivel was. Hij wilde dit soort races gaan doen en had zich voorgenomen, dit is een replica race natuurlijk, had zich voorgenomen om de eerste man te worden die harder reed dan 100 kilometer per uur. Zijn tijdgenoten vonden het waanzin. Toch lukte hem dat in 1899. Ik vertel dit verhaal omdat die eerste raceauto een elektrische auto was. Sterker nog, rond 1900 waren bijna alle auto's elektrisch. En in 1908, toen de benzineauto het begon te winnen, aan de eerste massaproductie op gang kwam, de, de, de Ford Model T, misschien wel bekend. terwijl de vrouw van Henry Ford wel een luxe auto. Een elektrische dus. Ik wil maar zeggen, de elektrische auto is niks nieuws. De elektrische auto is een of technology die nu weer helemaal terugkomt. Zelfs de directeuren van autobedrijven geven toe dat de elektrische auto de toekomst heeft. En ik ga jullie in dit korte college uitleggen waarom dat is. En dat ga ik doen door zeven mythen, misvattingen eigenlijk, te ontkrachten die er leven rond de elektrische auto. En de eerste is dus dat het iets nieuws is. Dat is het zeker niet. De tweede mythe is dat de elektrische auto traag is. Toen ik begon te, te, te, te studeren eigenlijk op de elektrische auto, toen vonden veel mensen nog een beetje dat het een soort van invalide wagen was, met alle respect voor invalide wagens. Maar ik wilde jullie even een klein filmpje laten zien. Wat jullie hier zien, is dat een gezinsauto. Zie ik die man die aan het knikken is, ik vind dat prachtig. Hij wil wel, heel wil. In zo'n supersportauto wordt er gewoon finaal uitgetrokken door die gezinsauto die elektrisch is. Eén van de twee motoren die in die gezinsauto zit, heb ik hier bij me. En deze kleine compacte, jullie zagen hij is moeilijk te tillen, maar kleine compacte motor levert maar liefst 350 paardenkrachten. Ik wou er eigenlijk eerst aan deze kant van het podium hadden we echt bedacht. Waar ik er een brandstofmotor naast zetten, had ik ook al geregeld. Maar die was met geen mogelijkheid deze zaal in te krijgen. Veel te groot, veel te zwaar. Dus jullie moeten mij geloven. Dit is heel erg licht voor 350 paardenkrachten. Ik bedoel, stel ook voor, hè, 350 paarden in zo'n dingetje. Gekke werk. Maar goed, waar komt dan dat hele verhaal vandaan dat elektrische auto's traag zijn? Nou, dat komt vooral door de batterij. De batterij was altijd een heel groot probleem. En ik heb een korte demonstratie van hoe dat zat. Want ehm, ik heb hier een, eh, een, een, een brandstoftank meegenomen. Ja, niet iedereen kan het even goed zien misschien, maar ehm, vier jerrycans van 10 liter. Samen ongeveer wat je tankt bij een, bij een tankstation gemiddeld genomen, zal ik maar zeggen. En dan kan je ongeveer 500 kilometer ver rijden met je auto. Hoe doe je dat met een batterij? Dat valt nog niet mee. Maar we beginnen met een meevallertje. Het meevallertje is, dat een elektrische auto ongeveer vier keer zo efficiënt is. Dus we hebben maar één van deze vier jettycans nodig, qua energie, om een, eh, net zo ver te rijden, dus 500 km ver te rijden. Dus deze motor gebruikt bijna al zijn energie, is heel zuinig. Terwijl die brandstofmotor die hier helemaal niet kon staan, omdat die zo groot was, gooit driekwart van zijn energie ongeveer weg als, als warmte. Maar goed, dit kleine brandstoftankje vervangen valt nog niet mee. Als je dat had gedaan in de tijd van de rode duivel, 1900, had je daar een loodbatterij voor nodig gehad die zo zwaar was als een olifant. Serieus. Geen wonder dat die elektrische auto het heeft afgelegd. En voor batterijen heeft de tijd eigenlijk 100 jaar stilgestaan. Want in 2000 waren we nog steeds bezig met loodbatterijen. En ja, toen was het gewicht teruggelopen tot een neushoorn. Maar dat wordt niks natuurlijk, dat begrijp je ook. Dan wordt hij wel traag. Alleen toen gebeurde er iets bijzonders. Toen werden de laptop en de mobiele telefoon uitgevonden. En dan zou je zeggen, dat heeft niks met elektrische auto's te maken, dat heeft alles met elektrische auto's te maken. Want die mensen zeiden, ik ga toch geen loodzware batterij in mijn lichte laptop stoppen. Kom nou toch eens even. Dus die betaalden een aantal professoren en die zeiden van, kom er niet beters. En die ontwikkelden een lithiumbatterij. En in 2005 zag je de eerste auto's met een lithiumbatterij. En ineens was een neushoorn een bison geworden. Kijk, dat, dat is al iets meer iets meer in, in lijn. En toen werd die bison, die werd een gorilla, 400 kilo. En die kan je nog op de achterbank meenemen, zou ik maar zeggen. Het begint een beetje ergens op te lijken. En ondertussen, minder goed voor op de achterbank, maar wel lichter. Eh, of tenminste, over een paar jaar zitten we bij een varken. Ongeveer 200 kilo. En dan zou je misschien zeggen, nou, een varken is nog steeds een stuk zwaarder dan die, dan die brandstoftank. Maar dan vergeten we wat. Wat vergeten we dan? De motor, precies. Dat ding wat ik niet naar binnen kon krijgen omdat zo loodzwaar was. Als je dat meeneemt in je vergelijkingskader, dan is ondertussen die elektrische auto helemaal niet zwaarder meer. Dan is hij al een klein beetje lichter geworden en binnenkort is hij echt duidelijk lichter. Dus zwaar, nee dat zijn ze niet. Dan is het volgende verhaal wat je vaak hoort, tenminste ik vaak hoor, het eist te veel grondstoffen. Maar dat is echt de wereld op zijn kop. Kijk, als je de olifant mee moest nemen, snap ik er nog iets van. Maar we hebben net gezien dat het al iets lichter is, dus hoezo meer, dan, meer grondstoffen dan? Maar bovendien, veel belangrijker, die brandstofauto die gebruikt continu tijdens zijn levensduur dit spul. En die rijdt op het einde van zijn levensduur ongeveer een complete tankwagen vol met benzine leeg. 25.000 liter benzine. Dat is pas grondstoffenverspilling. Dus Nee, wat een elektrische auto toe te wijzen, dan ben je een beetje verkeerd bezig. En ook het verhaal dat ze zo schaars zijn, eh, bijvoorbeeld die grondstoffen voor die batterijen en zo, ik heb dat vrij goed uitgezocht. Nou, lithium kunnen we een paar honderd jaar mee vooruit. Genoeg voor minimaal 4 miljard auto's. En dan gaan we verder zoeken. En ehm, schaarse aardmetalen, heb je misschien ook wel eens van gehoord. Nou, ten eerste zijn ze niet zo vreselijk schaars, maar wat belangrijker is, je hebt ze nodig voor de magneten van automotoren daar klagen mensen vaak over, probleem, probleem. Maar dit soort motoren, gelijkstroommotoren, hebben helemaal geen magneten, hebben geen grammetje schaarse aardmetallen nodig. Dus grondstoffen, geen probleem. Kortom, we praten over een beproefd concept dat snel optrekt, dat licht en vier keer zo efficiënt is, dat minder grondstoffen gebruikt. Het is technologisch gezien gewoon een superieur product, klaar, einde verhaal. Wat is dan de reden dat het nog niet zo hard gaat? Kom op, we zijn in Nederland prijs, prijs. Tuurlijk, gewoon kosten. Maar daar gebeurt ook een hoop. Qua, prijs. In 2005, toen je dus... Uh, 2000, 2005, toen die eerste batterijen kon kopen, zo'n lithiumbatterij, als je toen 500 kilometer ver had willen rijden, als je dit ene brandstoftankje had willen vervangen, was je ongeveer 2 ton kwijt. Dus je neemt een midden, middenklasse auto, 20.000 euro, dan was je 2 ton kwijt voor de batterij. Ik heb nog van die auto's gereden. Best wel lachen, niet echt economisch rendabel. Maar ondertussen is die prijs met een factor 10 gedaald. En dan zou misschien zeggen, dat is nog steeds best wel duur. Maar, nou, even doordenken. Batterij van 20.000 euro, best wel duur. Maar we hadden het over die hele tankwagen die leeggereden werd, weet je nog? Dat kost een, dat kost een geld. Dat kost al gauw 30, 35.000 euro. En dit ding, daar gaat één, één eh, draad in, die zat hier ergens, hier zo, er gaat een stroomdraad in en er komt beweging uit één bewegend onderdeel. Onderhoud, nul, nada. Een gewone brandstofmotor, dat ding wat ik hier niet naar binnen kon krijgen, het gaan tientallen draden in en uit, enorm complex ding, kost heel veel geld om te onderhouden. Als je dat dan allemaal met elkaar optelt, en je houdt ook rekening met allemaal de kosten van elektriciteit, we houden overal rekening mee, dan is ondertussen is de, zijn de kosten over de levensduur van brandstof, onderhoud en een paar van dat soort dingen al twee keer zoveel als de kosten van de batterij. Dus als je naar total cost of ownership kijkt, zijn voor veel mensen is de elektrische auto nu al goedkoper. En over een paar jaar is dat nog helemaal anders, want die, die, die batterij die daalt ontzettend snel in prijs nog steeds. En die eh, benzine en dat onderhoud worden echt niet eh, eh, goedkoper. Dus die EV is technologisch beter en die wordt goedkoper. Maar zeggen mensen, waar halen we dan de elektriciteit vandaan? Straks rijden we op kolen en dat is nog veel erger dan olie. Daar word ik af en toe wel een klein beetje moe van, als ik heel eerlijk ben. Want ik vertelde net al, dit ding is vier keer zo efficiënt. Dat betekent dat zelfs als je op kolen rijdt en zelfs als je rekening houdt met het feit dat die kolencentrale die, die kolen om moet zetten in elektriciteit, dan nog stoot je veel minder broeikasgassen en fijnstof uit. Maar we gaan natuurlijk helemaal niet op kolen rijden. Wie, wie gaat nou een elektrische auto rijden om op kolen te rijden? Dat is, dat is niet leuk en dat gaan we ook niet doen. Want zon en wind dalen bijna net zo hard in prijs als die batterij van die elektrische auto. Er zijn nu al heel veel gebieden in de wereld waar zon en wind gewoon verreweg goedkoopste zijn. En in Nederland hangen we er een beetje op. Wind is, is al heel goedkoop, maar, maar, maar nou, het gaat nog een paar jaar duren. Maar dan is dat echt duidelijk goedkoop. Eigenlijk verwacht niemand meer dat zon en wind over tien jaar duurder zijn dan kolen en gas en olie. Dus als die discussie dan gelopen is, dan ga je daar dus met die elektrische auto gebruik van maken. Sterker nog, die twee vullen elkaar heel erg mooi aan. Maar goed, laat ik eerst eens even praten over die zon en wind. Ik heb zelf zonnepanelen op mijn dak. En ehm, ja, ik heb een vrij, vrij redelijk groot dak, een beetje op het zuiden, dus daar komt genoeg energie uit voor zowel mijn huishouden als mijn elektrische auto. Maar als je nou geen dak hebt, niet getreurd, we hebben een Noordzee, als wij 1% van onze Noordzee volzetten met grote windmolens, dan ehm, brengt dat meer energie op dan je nodig hebt wanneer je alle auto's elektrisch zou maken en van energie wilt voorzien. 1% van onze Noordzee. En ik vind het ook zo'n mooi beeld. Ik bedoel, stel je voor, hè, dat zijn enorme windmolens op de Noordzee. En als die machtige wieken één keer ronddraaien, komt daar genoeg energie uit om je elektrische auto een duw te geven die 10 kilometer ver gaat. Dat is toch een mooi idee? Goed. Het laatste probleem, de laatste mythe die ik wil ontkrachten, is dat het opladen een probleem is. Want zeggen mensen, ja, hoe komt die energie dan vanuit die, eh, vanuit die windmolen in die auto? Dat, dat lijkt me allemaal best wel ingewikkeld. Nou, het is vooral anders, maar het is bepaald niet ingewikkeld. Ehm, hoe het bij mij werkt is heel simpel. Ik rij naar huis, ik heb op 50 meter van mijn huis heb ik een eh, oplaadpunt. Dan zet ik mijn auto neer. Ik pak mijn snoer, dat doe ik in de auto en in het eh, oplaadpunt. Ik hou mijn pasje erbij en ik ben het laden. Dat duurt me een halve minuut ongeveer. En dan ben ik, ja, hoef ik nooit naar een brandstofstation. Ik vind dat best wel gaaf eigenlijk. Ik vind dat niet onprettig. Dan moet ik wel eerlijk toegeven, ik heb eigenlijk niet de nieuwste auto. Ik heb eigenlijk ook niet deze auto. Ik heb een wat oudere auto, een wat simpeler auto, die maar 100 kilometer ver kan rijden. 120, 130. En eh, dat betekent dat ik best wel vaak moet bijladen onderweg. En met mijn oude autootje duurt het ongeveer een half uur voordat ik weer 100 kilometer verder kan. En dat is af en toe best wel een beetje lastig. Maar als je kijkt naar de nieuwe auto's die er nu aankomen, die kunnen 350, 400, 450 kilometer ver rijden. Dat zijn auto's die eh, over het 1, 2 jaar op de markt komen. En vervolgens kunnen die opladen met snelheden tot en met 2000 km per uur. Oftewel in een kwartiertje laden kan je weer 500 kilometer verder rijden. Dan is het hele probleem van opladen volgens mij echt volkomen verdwenen. Het is volgens mij over een paar jaar echt een, een non-issue geworden waar niemand het over heeft. Het enige wat je, wat je, wat je volgens mij moet doen eigenlijk met, met opladen, laat ik het zo stellen, is je moet het niet zien als een probleem, je moet het zien als een kans. Want midden overdag hebben we dus zonne-energie over. Hè? Want midden overdag een piek. Nou, midden overdag gebruiken we niet zo vreselijk veel energie, want we hebben een ochtendpiek gehad, avondpiek, midden overdag niet veel energie zou mooi zijn als die elektrische auto's even een plas op zouden kunnen houden, maar zeggen, tot tussen de middag. En dan zoveel mogelijk zonne-energie zou kunnen gebruiken. Ze staan toch stil midden overdag. Heel veel in ieder geval. Midden in de nacht staan ze zeker stil. Zou het nou niet prachtig zijn als midden in de nacht als al die windmolens staan te draaien, als die elektrische auto's op dat moment opladen? Nou, dat noemen we slim laden. Ik ben daar een groot deel van mijn tijd mee bezig. Daar zijn we in Nederland ook koploper in de wereld mee. En op die manier zorgen we er dus niet voor dat extra kolencentrales gebouwd worden. Integendeel, we maken het juist economischer om nieuwe zonneparken, nieuwe windparken aan te leggen. Dus die elektrische auto kan door slim laden eigenlijk zorgen dat die elektriciteit juist steeds duurzamer wordt. Het is, het is een hele mooie synergetische uh, gebeuren. Allemaal positieve trends, allemaal halleluja-verhalen. Waarom rijden we dan niet allemaal elektrisch, zal u misschien vragen. Nou, de reden is ten eerste natuurlijk dat het pas nu goedkoper wordt. Een paar jaar geleden onbetaalbaar, over een paar jaar diep voor je eigen portemonnee. Nu de omslagperiode, echt nu, echt over vijf jaar is dit gesprek is een heel achterhaald gesprek. Maar ten tweede, we moeten ook niet naïef zijn. He? Oliemaatschappijen en garagehouders gaat dit veel omzet kosten en die gaan dit echt niet aanmoedigen. Dat kan je niet van ze verwachten. En autobedrijven moeten aan de gang met zelfrijdende auto's, moeten aan de gang met autodelen en moeten nu ook nog eens een keer de elektrische auto gaan, gaan maken. Die, die, die hebben tijd nodig om te veranderen en dat merk je ook. Het duurt gewoon een paar jaar voordat al die types op de markt zijn. Maar bovenal is het een grote verandering voor jullie. Als jullie het niks vinden, als jullie die elektrische auto eh, niet vreten, als jullie hem niet kopen, dan komt hij er niet. Ik denk alleen als hij eenmaal goedkoper is, als hij lekkerder rijdt, als hij gezonder is voor het milieu en voor je portemonnee, dat jullie hem best wel gaan kopen. Dus, tank jij binnenkort uit het stopcontact? Ik denk het zeker. En dan rijd je op de zon en leef je van de wind. Dank jullie wel.